сльозя в очах від того, що це зазвучало Подиви, що це так вдало, по басах кайфово стало Поринаю світ музичний з кожним рухом тіла Ми з тобою тут космічно саме так хотіла Гей, співай зі мною, танцюй зі мною, заповни світ hey! Весь заповнити собою Забирай мене до себе, в саме серце все для тебе. все Тобі в цей вечір буде. І ніхто тебе вже не забуде, не Забирай мене до себе, саме серце, все для тебе, все тобі цей вечір буде, і ніхто тебе вже не забуде. Космічні у світик став з тобою ми космічні У бідах мічних З гармонічно і з рухами магічно струмом руки, якщо ти це відчуваєш, ці аутентичні звуки руки, і тіла ти кружляєш, будеш плескати в долоні, залишайся у полоні. співай зі мною, hey! зі мною, заповни весь танцпол заповнити собою. Забирай мене до себе, саме серце все для тебе, все тобі в цей вечір. буде вже не забуде. Забирай мене до себе, саме серце, все для тебе. Все тобі цей вечір буде, і ніхто тебе вже не забуде. Космічні ми з тобою, з головою разом поринаємо у світ екстаз. З тобою ми космічні, у бідах вічних, душею гармонічно і з рухами Космічні ми з тобою, з головою разом поринаємо у світ екстаз. З тобою ми космічні, у бідах вічних, душе гармонічних